还有五十四位朋友问说，想请问委员平常时间都怎么安排啊？如何在这么多事情当中去充分利用时间，呃，我的安排的方式刚已经讲了两个嘛，一个是说怎么样都要上班八小时，不管分成几段；那另外一个就是怎么样都要专注工作接近半小时啊，那绝对不能被打断。那但是除了这两个之外，我觉得还有一个。 蛮重要的事情，就是我我并不会觉得说好像我每天一定要完成什么事情，也就是说我醒来的时候我是想到一些点子，想到一些创意没有错，但是不需要是我来完成。我对自己的要求，只是我在一天结束之前，我要呃公布这些想法，我要把我做的任何可以公开的事情。 呃，都公开，不管是放到 C H 平台上，放到 YouTube 上，放到 GitHub 上等等。那所以这样子就不会有一种好像我自己要解决大家的问题的这种感觉。我只是收拢大家的问题，尝试定义到一个程度，探索一些可能的解法。 但是实际解决的人很可能是就是更专业的，所以就是所谓开门造车你行你来就是这个意思，就是我是让大家看到现在一个共同的问题，但是有更好解法的人，我的假设是一定不是我，一定是就是网络上某位专业人士。那所以我的工作只限于把它放到这个专业人士可能看得到的地方，而且让他可以联络到我。那这个时候我就不会有一种好像我被时间追着走。 的这个状况，或者被 Deadline 追着跑的情况，因为反正不是我要达成啊， <laughs> 我要做的只是公布给大家知道，让大家可以讨论。讨论如果真的出现什么创新，把它带到能够实现这个创新的人的眼前，大概就是这样。所以我觉得这也跟就是每个人跟自己的定位有关系。我因为是呃，就是对自己在工作团队里面是这样的定位，所以我就比较不会有所谓呃有没有充分利用时间这样子的问题。只要我不要变成瓶颈啊。 就可以了。希望回答几个问题。